まで、えー、楽しんで帰ってください踊り子のみんな気合い入れてくださいオンラインいざ 2019年オンライン開幕だ ゃい踊り屋のサンサンいらっしゃいいらっしゃいお前も俺もオンラインそれよっちょれよっちょれよっちょれよっ 波紋となって広がるそれがオンラインのよさこい声出せそれそれそれそれ はストリートダンスの融合これがオンラインスタイルはそれそれそれそれもう超えてゆけはっはっはっはっはっ し成し遂げたその先を目指してそれそれそれそれ

会えるまで気をつけ治れどうぞ